mu gihugu cy'ibyiza aho abakijijwe bazora bahashikanywe no kwizera yesu kirisito gusa bagenzi y'abaramukije mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito muri uno mwanya tugiye kurabira hamwe amajambo adasanzwe avuga ati ikimenyetso cy'igikoko nk'uko tubibona hariya mu isomo rya bibiliya ibyahishuriwe yohana igice ni cya cumi na gatatu ku murongo waho wa cumi na gatandatu hamwe n'umurongo wa cumi n'indwi mbere n'uwa cumi n'umunani niho hari amajambo tugiye kurabira hamwe uno munsi hagira hati kigera ko bose aboroshe n'abahambaye n'abatunzi n'aboro n'abidegembya n'abagurano bashigwa k'ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo canke mu ruhanga kigera ko aboroshe hamwe n'abahambaye abantu bose batuye ku isi bashyirwa ko ikimenyetso ikimenyetso mu ruhanga canke mu kiganza kandi ko kandi ko hatagira umuntu yemererwa kugira icagura canke icashora atarufise icyo kimenyetso kandi icyo kimenyetso hano batubwira ati nicyo zina rya cya gikoko cyangwa igitigiri cy'izina ryacyo hamba ku murongo wa cumi n'umunani bagaca batubwira igitigiri cy'izina ryacyo yuko ari igitigiri cy'umuntu itigiri cyacu ni amajyana atandatu na mirongo itandatu na gatandatu muri kino kigwa turi butahure neza hano masomo nk'uko mpemura imana abitubwira dusenge uhoraho mwami ushobora byose utegeka bikaba wavuga bigakomera izina ryawe ririhabwa icyubahiro mwami wowe ushobora byose turazi yuko yuko ineza yawe intimatima y'agakiza watugiriye ari uko dukira maze tukazohabwa ubugingo budashira nanjye nk'umusabyi wawe mwami ndasenga nsaba ngo umuntu wese agiriye gukurikirana kino cigwa mwami ashobore kugirwa amahirwe nawe yo kuzobona ubwiza bwawe igihe uzoba mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito amen icigwa kiravuga agiti ikimenyetso cy’Imana hamwe n'ikimenyetso c'igikoko bino birasobanura iki mu by'ukuri hinge imbere y'uko tugenda kuraba iby'igikoko tubanze turabe ikimenyetso cy’Imana. imana ihejeje kurema hariya mu gitabo cy'itangurira igice cya mbere imana yararemye mu minsi itandatu kandi kuri uwo munsi wa gatandatu nyine irema umuntu afise ishusho nk'iy'imana kuvuga ngo ishusho nk'iy'imana bishatse kuvuga yuko ubwiza n'akaranga n'ibikorwa byari muri date wa twese nibyo byashinzwe mu muntu hariya mu gice cya kabiri cy'itanguriro tuhabona yuko kugira ngo umuntu abe uwuzuye nyine ase n'imana ubwayo kubera yuko kamere y'imana yo kuruhuka isabato nk'umuremyi yari isanzwe iri mu mugambi wayo w'irema kugira ngo ikirema muntu cyane gifise akaranga kakiranga yuko ari ikiremwa cy'imana cyategerezwa kuruhuka isabato nicyo gituma umuremyi ubwiwe ari kumwe n'abamarayika mbere ari kumwe n'umwana na muhemu yera bose baruhukanye isabato ya mbere n'uno umuntu yarahirije ahereje kuremwa adamu hamwe n'umugore wiwe eva byari ibintu binejereje cyane igihe adamu hamwe na eva baza baruhuka isabato baba bariko bagaragaza yuko ari ibiremwa bidasanzwe by'imana mu isi itari bwabe n'icyaha abagenzi guhuza isabato cyari ikimenyetso cy'intabwa cy'imana cyibutsa yuko umuntu ari ikiremwa cy'imana kidasanzwe nicyo gituma igihe imana ikuye isirayeli mu gihugu cya egiputa yagerageje uburyo bwose muri kuvayo igice cya cumi na gatandatu ibahano kugira ngo ishobore kubigisha neza iby'isabato naho icyaha cyari cyaramaze kuza ku isi intumbero yo kuruhuka isabato yateye isa nk'aho ihindutse ku gatonya abantu kubwo kugarariza imana no kutemera yuko imana ari umuremyi wabo batanguye kureka kuruhuka isabato Ni murare igihe imana ishatse gukura abisirayeli mu gihugu cya egiputa mu majambo mose yakoresheje abarira farawo yabariye farawo ati ntureke abisirayeli bagende aho imana yabateguriye kugira ngo bashobore guhabwa ikiruhuko baruhuke igihe rero imana ikuye abisirayeli mu gihugu cya egiputa yababwiye hariya muri kuvaho igice cya mirongo ibiri ngo mwibuke kuruhuka isabato amaraso y'ibimazi batanga hamwe na yandi bashyira ku bishimajyango byabo mu gihugu cya egiputa byose byerekeza kuri yesu kirisito nk'umucunguzi uwo yari yarasezeranywe yuko azoza gucungura ubwoko bw'abisirayeli hariya mu gitabo cya zaburi dawidi wewe yari yari hano yari yarabwiwe yuko mu muryango wiwe umucunguzi mbere na hariya mu itanura igice cya mirongo ine n'icyenda yakobo mu guhezagira abana biwe ashitse kuri yuda yari yarabwiye yuko muri yuda hazobayo ikintu hazovayo intare izoza kugira ngo igwanirire abandi bose bavukana mu yandi majambo nk'uko dawidi yabibwiwe mbere na yuda akaba yarabibwiwe na yakobo niko byagomba kumera hagomba kunza uwundi azoha abisirayeli kuruhuka nyako uyu nawe akaba ari yesu kugira ngo abantu bongere gusubizwa itoto hagomba kuza irindi sezerano noneho ryakazoza rero kugira ngo abantu bose baruhuke isabato baze bongere guhabwa neza na neza amahirwe yo kuzoruhuka isaha mu bwami bw'imana bwimirije vuba nk'uko tubibona rero tunyarutse hariya muri ezekiyeri igice cya mirongo ibiri ku murongo wa cumi na kabiri tubona yuko imana ubwayo yivugira ati nabahaye isabato kugira ngo ibe ikimenyetso hagati yanjye namwe mumenye yuko mbeza ari njyewe mbeza kandi ari njyewe mbatunganya ari jyewe nabaremye kandi na n'ubu ndabarema ukundi gushasha kandi yuko ari njyewe nzobaha ubugingo budashira mugenzi isabato nicyo kimenyetso cy'imana nk'uko bibiliya ihegeje kubitubwira ego ariko kandi dusanzwe tuzi yuko imana yaremye mu minsi itandatu ku munsi ugira indwi ikaruhuka iyo dusomye muri bibiriya yose dusanga igiharuro karindwi ari igiharuro gishyitse hari igiharuro gishyitse ni igiharuro kigereranya kumvira imana iyo umuntu ashoboye kuba ari ushyitse kuri data aba ameze nk'umuntu ashwise igitigiri karindwi mu bikorwa byiwe hamwe no mu kiganza eh, no mu ruhanga rwiwe ni kuvuga ngo iyo bavuze gushigwa ikimenyetso mu ruhanga cyane mu kiganza nk'uko twabisomye ngaha baba bari ko baravuga gushigwa mu kiganza ni kwemera inyigisho haba gushiga ikimenyetso mu biganza bisobanura yuko ari kubikora ni kuvuga ngo iyo umuntu yemeye inyigisho nzima y'imana hama kandi akayigendera ababaye ubushitse ni kuvuga ngo hamwe yaba ari ibintu biboneka mu buryo eh, bwa kimuntu buboneka mu maso umuntu yoca yuko umuntu yumvira imana ariko igitigiri karindwi mu ruhanga kandi ariko n'igiti karindwi mu kiganza kubera yuko ashyitse mu bikorwa ashyitse mu kumvira imana ashyitse no mu bikorwa rero nk'uko tumaze kubyumva neza dusanzwe tuzi neza yuko hariho ubutatu bwiranda data umwana hamwe na yera ibi ni inyigisho ya bibiliya niba utayitahura neza kumbure tuzoshobora kwigaruka ko hamwe woboneka babibaza k'ikibazo rero kubera yuko hari ubutatu bwiranda data umwana na yera muri ubwo buryo umuntu wese ahamagarirwa kumvira data agacika uwushyitse kuri data hama ahamagarirwa kandi kumvira umwana agacika uwumvira uwushyitse ku mwana kubera yuko yemeye kuza akaducungura kandi agomba gucika n'ubushitse kuri kuri mpemu yera kubera yuko mpemu yera yashyiriweho kudushikana kukuri kose tugomba kumwumvira iyo umuntu yumviye data aba yumviye n'umwana aba yumviye mpemu yera ni nk'uko kumvira mpemu yera bisigura yuko wumviye abo bose niyo mpamvu umuntu wese yemeye kwizera yesu kirisito acika uwushyitse akaboneka ko igiharuro amajyana irindwi na mirongo irindwi n'indwi bisigura yuko ari uwushyitse ku mana ikorera mu butatu data umwana na muhemu yera ibi kumbure biciye bitahurika neza haba rero hinge tugende ku ni kuvuga ngo hinge mbanze ntange indunduro kuri ibyo nari mpirije kuvuga bisobanura iki bisobanura yuko ikimenyetso cy'imana ari isabato nk'izina ry'imana kubera yuko abantu baruhuka isabato izina ry'imana riba ryanditswe mu mitima yabo no mu bwenge bwabo no mu biganza byabo kandi igitigiri nacyo cy'izina Eh, igitigiri cy'izina ry'imana ni igitigiri kiranga ugushika nacyo kibonekera mu gitigiri karindwi kumvira byati umwana yera bigaca bizana igitigiri majana irindwi na mirongo irindwi n'indwi iki gitigiri kigenda kigaragaza muri bibiliya naho muri bibiliya ata hantu n'aho muzobona banditse majana irindwi na mirongo irindwi n'indwi kubera yuko bitari bikenewe kubera yuko kino gitigiri ni igitigiri duca dushigwa ko diregitema mu gihe tuba twizeye yesu kirisito ni kuvuga ngo bibiriya rero itanga intimatima nyezina cyangwa ishimikira cyane mu kwizera yesu kirisito kubera yuko uhisemo kwizera yesu kirisito ukagira imico nk'iya kirisito ni kuvuga ngo biroroshe yuko uca ko kino kimenyetso cy'imana mumenye neza yuko bagenzi kuruhuka isabato gusa ntabwo bihagije kubera yuko hariya muri hariya mu gitabo cy'ibyahishuriwe yohana igice cya gatatu ku murongo wa cumi na kane gushyikana ku murongo wa mirongo ibiri na kabiri hatwereka yuko hariho n'ikindi gice cy'ishengero rya rawudokiya coco kitazokwemera kugura umuco no kugura umuti n'ikanzu yera kugira ngo baronke uguruka kwa yesu kirisito kubwo kwizera nabo bakazoshigwa ko na kino bakazo bo bazoba baritondeye isabato by'igice kubera yuko batayitondeye kubwo kwizera nabo bazisanga baraguye mu bindi byaha mu busambanyi mu bwicanyi hamwe n'ibindi byaha ubuzima bwabo budasa n'ubwa kirisito nabo nyine bazokwifatanya n'umugwi urwanya abera bagenzi iyo turiko turavuga iby'intambara ikomeye canke iby'intambara yo mu buryo bwa gikirisito ntabwo tuba turiko turavuga urwanka abantu bankana mu kibano intambara z'ibya politike ntabwo tuba turiko turavuga ibindi ahubwo tuba turiko turavuga ibintu biri hagati y'ubukristo bwaguye hamwe n'ubukristo bw'ukuri nicyo gituma umuntu yumvira icyagezwe kimwe cy'imana gusa ibindi byose akabireka canke akumvira icyenda ariko kimwe akakireka bagenzi uyu muntu azoja mu ruhande rw'ubukristo bwaguye mbere naho umuntu umuntu wese yoreka kwizera yesu Kristo akishimira ibikorwa bibwirijwe n'ibyagezwe bagenzi na wenyine ntagatsocika uwushyitse kuri data nawo nawe azoca agenda kwifatanya n'ubukirisitu bwaguye rero ikimenyetso cy'igikoko nacyo niko tugiriye kubiraba nk'uko biri niba izina ry'imana ryandikwa mu mitima y'abantu kubwo kuruhuka isabato ni kubera yuko imana ariyo yatanze itegeko rivuga ati wibuke kuziriza umunsi w'isabato kubera imana ariwo muremyi ni kuvuga ngo abantu nabo bakora ibihushanyo ndashaka mutahure hano hantu satani akorera mu buryo buhabanye n'ubw'imana ashaka kopoza imana aha ni intambara ihambaye ihagaze satani arondera uburyo bwose yopoza agoreka iby'imana yavuze rero niba isabato ari izina ry'imana nk'uko tumaze kubyumva izina ry'igikoko n'ikindi kintu cyari zeho kiza kirata kandi kivuguruza imana icy'imana yashizeho imana yashyizeho isabato igikoko nacyo cyashyizeho imashe ni kuvuga ngo izina ry'igikoko icyo abantu bose babwira mu kugitazira abagikurikiye bituma bagishyira hejuru ni dimanshi kubera yuko dimanshi ni igikoko cyayishyiriyeho hama abantu bose bayiramya baba bariko barashyirwa ko ikimenyetso cy'igikoko ariko bagenzi nagenda babwire ngaha yuko abantu baruhuka dimanshi ntabwo barashyirwa ikimenyetso cy'igikoko nka dimanshi kuruhuka dimanshi ntabwo biraba ikimenyetso cy'igikoko ibyanditswe byera bimbarira yuko kuruhuka dimanshi bizoba ikimenyetso cy'igikoko mu gihe ubukristo bwaguye nk'igishushanyo cy'igikoko buzoba bumaze kwishyira hamwe bugahumeka bugatangura gutanga amategeko ahamiriza abakristu b'ukuri kuruhuka ku isabato y'ikinyoma kino gihe niho kuruhuka ntimashe bizoba bimaze kuba ikimenyetso cy'igikoko hirya gato mu kurangiza kino cigwa tuvuge no ku byerekeye igitigiri amajana atandatu na mirongo itandatu na gatandatu kubera yuko gushyirwako ikimenyetso cy'igikoko bizoba kuruhuka dimashe canke gushyirwako igitigiri amajana atandatu na mirongo itandatu na gatandatu ndibaza navuze ukuntu kubishigwa ko bimeze mu kiganza canye mu ruhanga sindi bubigaruke ko mwabyumvise haba rero nk'uko tubibona hariya mu byahishuriwe yohana igice cya cumi na gatatu ku murongo wa kabiri hamwe n'uwa kane tubona yuko satani yigereranya nka date wa twese hama kandi mu mu byahishuriwe yohana igice cya mbere ku murongo w'umunani hamwe n'igice cya cumi na gatatu ku murongo wa cumi na kane tubona intwaro ya roma ya gikirisito ubupapa bwigereranya nka kirisito nk'umucunguzi mwibuke ku nkofero umwungere mukuru i roma yahoze yambara yari yanditse ko vikariyusi gwideyi byasobanura ngo umusubirizi w'umwana w'imana hano ku isi nta nkeka tudakekeranya bwigereranya buno butware kwigereranya n'ubutware bwa kirisito umucunguzi wacu haba kandi hariya mu hariya mu byayishuriwe yohana igice cya cumi na gatatu ku murongo wa cumi na gatatu hamwe n'igice cya cumi n'icyenda ku murongo wa mirongo ibiri tubona intwaro y'ubuprotesitanti amerika muri rusange higereranya cyangwa hashaka kwigira nkaho womenga ari guhemu yera mu gukora ibimenyetso n'ibitangaza ibi ni biranga amadini menshi ya giprotesitanti kubera yuko ari amadini yigereranya na Mwemu yera akoresha Mwemu yera atariyo byanka byakunda ubutatu bw'ikinyoma buca bwigaragaza ngaha bugizwe n'igisato aricyo satani ubupapa igikoko cya mbere ciburutse kiva mu kiyaga hamwe n'intwari y'amerika y'ubuprotestanti igikoko cyavuye ku butaka aho bino byose bica byubaka ubutatu bw'ikinyoma bwiyemeje kwamamaza ubutumwa bwiza bw'icyitiriro butari bwo ubutumwa bukuha abantu ku muremyi wabo bukabajyana rero nta handi kino kintu gihagaze amajyana atandatu na mirongo itandatu na gatandatu atari kumvira gushyirwa ku kino giti giri amajyana atandatu na mirongo itandatu na gatandatu gihagaze mu kumvira buno butatu bw'ikinyoma bw'icyitiriro satani ubu ubupapa hamwe n'ubuprotesitanti rero ni kuvuga ngo buno ubutatu bw'ikinyoma butanga ubutumwa bwiza bwicitiriro. buvuga yuko abantu bakwiye kuruhuka dimanshe kandi byagezwe by'imana bakabireka byakuweho yesu yabibambye hamwe n'ibindi hama ubukristo bw'ukuri bushingikiye ku butatu bweranda bw'ukuri ntabwo bukigisha yuko abantu bakwiye kuruhuka isabato buno bukirisi bw'ukuri bukayiruhuka kandi mukitondera ibyagezwe byose by'imana mubiheshejwe no kwizera yesu nk'uko biboneka mu gitabo cy'ibyahishuriwe yohana igice cya cumi na kane ku murongo waho wa cumi na kabiri impera n'imperuka hategereza kubaho amashengero abiri yonyine ku isi Ishegero ryigisha ubutumwa bwiza bw'abamarayika batatu bw'ukuri hama n'ishengero ryigisha ubutumwa bw'icitiriro gusa buhabanye n'inyigisho nziza ya bibiliya ibi nibyo bigiye kuzokwigaragaza vuba rero bagenzi turagabishwa cyane mu butumwa bw'umumarayika wa gatatu hariya mu byayishuriwe yohana igice cy'icyenda cumi na kane ku murongo w'icyenda umumarayika wundi wa gatatu akurikira ko avuga n'ijwi rirenga ati ntihagira umuntu azenga cya gikoko n'igishushanyo cyacu bagenzi avuga ngo nihagira umuntu asenga ndagira ngo mufate gusenga gusenga ikoko n’igishushanyo cyacu ngaha muri uno murongo babigereranije no kwemera gushyirwa nk’ikimenyetso mu ruhanga cyangwa mu kiganza bagenzi gusenga igikoko n'igishushanyo cyacu babigereranije no gushyirwa k'ikimenyetso mu ruhanga cyane mu kiganza ibi rero ndagira ngo mubitahure neza mu gusozera kino cigwa ntago ari kashe cyangwa ikintu bamutera cyangwa ikintu bashobora kugushyira ko kibonekera amaso y'abandi bantu cyavuzwe hano muri uno murongo oyayi ibi ni ibintu biri biri kwigishwa n'ubukristo bwaguye nyine kugira ngo bushobore guhubya abantu ntibashobore kumenyana n'ababwiye yuko imigwi ikorera buno uburyo bwo gutanga inyigisho y'ikinyoma ubutumwa bwiza bw'ikinyoma ikorera mu bwihisho ntagira ishaka kwigaragaza muri ubwo buryo rero baca barondera uburyo bakora ibintu bigomba gusa n'iby'imana mugabo birimo ubuhendanyi bwinshi bukomeye rero nk'uko tumaze kubyumva muri uno murongo gusenga igikoko n'igishushanyo cyacu bisobanura gushyirwaho ikimenyetso mu ruhanga cyane mu kiganza cy'icyo gikoko mugenzi ibi bihuriranye no kwemera inyigisho yabo ugahita ko ikimenyetso mu ruhanga cyangwa mu kiganza twabisobanuye neza ikimenyetso ni isabato hamwe no kutaba ubushyitse ku mpande ni ukuvuga ngo kugira ibyagezwe by'imana wirengagije muri rusange hama kugishyirwa mu kiganza ni guca ujya anapurikasiyo ugatangura kubikora muri ubwo buryo uba uri kurashyirwa ko ikimenyetso mu kiganza mugenzi rero uhamagarirwa guhitamwo bibiri uce mu ruhande rw'imana mu kurangiza kino cigwa mu nkundire ngende mvuze bino bintu bibiri ubwa mbere hagomba kubaho amazi ni kuvuga ngo ibihande bibiri uruhande rwa mbere rw'imana uruhande rwa kabiri rwa satani uruhande rwose rugomba gushyirwa ko ikimenyetso kiruranga abumvira imana mu kuri bagomba gushyirwa ko ikimenyetso kibaranga yuko bashyitse ku mana imibereho yabo isa n'iya kirisito kandi bakaba biteguriye ijuru rishasha babigaragariza mu nkonjo twahawe no kuraba neza iby'isabato igihe kimwe abisirayeli bigeze kubaza umuremyi wabo abakunda wa wundi agororoka ati mbega twebwe ko twemeye kwitorera ibyagezwe bya amategeko yawe tuzoyahabwa iki wa wundi nawe aca ababwira ati muzohabwa kwisigiye kuza baca bayibwira ati mwami twereke uko iyo si igiye kuza isa imana nayo ikibaha isabato igihe baruhuka isabato baba bari barabona ibyiza na by'isi igiye kuza ihwanye n'isi yari yarigeze kubaho itagiramwo icyaha bino nibyo bigomba kuranga abantu bari ku ruhande rw'imana bari barataha muri kanani yo mu ijuru ariko kandi ubundi muntu nawe ashobora gufata ingingo yo kujya mu rundi ruhande rwa satani akaruhuka dimanshe akongera akigisha cyangwa akigishwa yuko ibyagezwe by'imana byavuyeho bitakimuraba hamwe n'ibindi akazohabwa ku bihano byategekanijwe hano muri biriya nk'uko byavuzwe hano mu byahishuriwe yohani igice cya cumi na kane ku murongo w'icyenda gushyira ku murongo wa cumi na rimwe rero mugenzi ikindi kintu cya kabiri nshaka kugenda mvuze mwaka kino kigwa ni uko uhereye uno munsi ikimenyetso cy'imana kiriko kirashigwa ku bantu b'imana b'intamuheba komeza kugira imico myiza nk'iya kirisito ni kuvuga ngo ikimenyetso cy'imana cyo kiriko kirashyirwa mu bantu b'imana ariko ikimenyetso cy'igikoko ntikiratangura gushyirwa ku bantu igihe ikimenyetso cy'imana kizoba kimaze guhezwa gushyirwa ku bantu b'imana basigaye bose bazoca bashyirwa ko ikimenyetso cy'igikoko nahawe ho guhitamo ugomba gufata ingingo yo guhita cyicwa uno munsi mu kigwa kizokurikira tuzoraba ibintu satani ariko aritirira ikimenyetso cy'igikoko n'inyungu buno butware bwaguye n'ubukirisitu bwaguye bubifisemwo ndaguhamagarira naco mugenzi kuzogikurikirana ugomba nawe kandi kugira icyo ukoze kugira ngo buno butumwa bushike ku bandi mu gihe ufata ingingo yo guhitamo kugenda mu muco utangaje wa kirisito no gufata ingingo yo kwifatanya natwe mu gihe twerekeza mu bwami bw'imana ugomba kuturondera ku nimero za kubona kugira ngo wifatanye natwe kubwira uko biri bugende kugira ngo wifatanye natwe mu rugendo turimo twerekeza mu bwami bw'imana ubugenzi kandi buno butumwa ntubwigumize ko ubushikane no ku bandi bagenzi ndumva hari byinshi novuga ariko hirya ndabasezere amahoro n'ubuntu n'urukundo biva ku mwami wacu bibane namwe mwese niba uri mushasha utarakora abone uca ubikora kugira ngo uzoshobore nawe kuzurakurikirana ibyigwa nk'ibi uko bisohotse uko bije